What is up, YouTube? me, Punk. I am back. Today, we're gonna be playing our main man, the big boy, Zangief. E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Vocês viram o Punk jogando com o Zangief? Ele joga muito bem. Hoje eu tô enfrentando o Embaixo, o poderoso chefão e o Back Nash. Ô, Nash! Confira o vídeo até o final, é isso aí! Round one. Fight. Bora, Dom Corleone, poderoso chefão. Angry. Pilão na sua cara. Amassa. You don't jump on Zane Lariat! Fica aí! Eita! Toma, poderoso chefão! Morre aí! Bem Psycho Power. Zangrief, bro. I told y'all the name Zangrief. Pula aí pra você ver. Round 2. Fight. Separada aqui. Ah! Tá brinca de brincadeira não, né? Tá nervoso. Tá bom, poderoso chefão. Toma! Combo bonito! Ai, você a pular! <laughs> Olha, vem! Tá! Pode brincar, não. Vem pra cá. Preciso ir pra frente, gente, pra acabar logo com isso. Stop. No! Psycho Crusher, no! Final round. Com o macarrão do urso. Cai. Tá Nem não, com a sua magia. Cai. Mas você tá muito esperto. Né? Toma. Toma. Vem. Vem que vem. Não adianta você soltar o seu power. Só mais um pra você morrer. Na calma, paciência, gente. Mais um! Uh, oh, A mão You win. A mão salvadora. Mas o amigo jogou bem. Vamos? What? Então o Nash veio do terror. Ah, não pegou meu pilão, eu errei. Olha o seu sonho aí. Yeah! Seu Beck Nash. Ah! Ó, só fugindo, Beck Nash. Vem que vem. Que você vai morrer de novo. Não! Socorro! suggest you stay down. Round down? Você vai ver. Que vai morrer agora vai ser você! Calma aí. Joga magia aí pra você ver. Cabeçada. Deck Nash. Para com isso! Leão Salvador. Preciso continuar, gente por, mim. Dessa vez o, o Backnash não volta mais não da morte. Toma! Betrick Pilão! Agarrando o urso! Porra! Puxa vida, vai tudo! só, ele quer brincar aqui. Bora, amigo, vamos continuar. Eu preciso ganhar. Não é só você, não. Nash do mal. Round one. Fight! Your guard's down. Sonic! Achava que você ia pular. Chega, né? Eita! Toma, pilão salvador! Foge não! Volta, Beck Olha. Ah, é muito fácil, Beck Nash. Para! Chega de fugir! Olha, deu V-Shift cara tá jogando bem. Só fugir nesse backnash. Agora você vai ver. A fúria! Oria! Oh, Zangri! It can't be over! Come at me! Round pilão! Hoje não, Backnash. Muito esperto, né? Gente, eu preciso ganhar essa. Eita! Falsete! Me enganou! Tão especial é por trás, gente. Toma! Vem! Ai, errei! Vou te matar! Vai ficar aí! Se joga! You win. Não tá Uhum. Tomara que o cara aceita, eu vou fazer o final para desempate. Ai, muita emoção, gente. Obrigado por você estar acompanhando o vídeo até aqui. Vamos continuar. Ah! Round 1. Fight! Acima. cima. Muito afiado! Puxa vida! Gosta de enganar, né? Se bem que deixa. Tá quieto! Vacila, tá gente. Round 2. eu tô chegando. Vem cá, vem. Vilão na sua cara. Fica lá! Eita! Vai ficar mais três, né? Surprise, motherfucker! Agarrão de um This is the optimal way to play Zangief, bro. They know. Dude, I could do this all day. Somebody to coffee. It can't be over. You win. That's a fine display of Zangief play right there. I'm. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Não foi fácil, mas eu agradeço por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui, pelo jogador. E peço para que vocês se inscrevam, compartilhem com seus amigos e amigas. Então, até mais! Tchau! I'm a Zangief player.